nze okusinziira nga bwendaba gavumenti eno yatya nupu erimu lukwesesi lwokwagala kuwandukulula ekibiina kya nupu before 2026 nga bekwasa nti kino kibiina kyabatuju naye kyewuunyisa kulaba nti segirinya ne sewanyana baweebwa biiru omulamuzi omu omulamuzi omulala kati abamya ebiiru abo basomera mu masomero gegamu nga owokubiro ono aze ngaoraba bamusindise busindisi nti kora kino kubanga bwogamba nti sigenda kubawa biiru kubanga muli bantu bakulu muli ba mp muyinza kutataganya obujulizi bujulizi kyo bweoyogerako kubanga ogamba nti segirinya yatema abantu emasaka gweto bwe kigambibwa wewowe kyabugwagwo hmm. naye bwe kigambibwa gwe musango gumuteerebwako nesewanyana nti batema ebijambiya emasaka guleeta amasaka aba bantu ba kampala segirinya wakawempe nosi infacti gwe kyokora omugambo nti segirinya nkuwadde ebiiro tosuka kawempe nosi erizonebo jaji warabye e, e, ebirimitana ebyanabakoba ne joyce bagala banange turi nensi imwe abari ebweru mutusabire nabakoba mu kooti <laughs> n'okuswara yaswara yagamba nti ye tari bujurizi nti bagara yaguririra abaronzi hmm. naye wali wabamugamba nti yagulirira ekyo mu ruzungu tukiyita no mu rurimi orujudishari tukiyita hiyase koti tisobora kugendera ku hiyase tikiriyo there must be evidence bagara yari yari muntu mupya ngaze okuwakanira obwa mp yara wakana na, na minister its lafebe okugamba nti ate baagara na maji ne police ne baba minister is it possible naye bananga mulowooza banauganda okutegeera kwagwawo kukya sewanyana ne segirinya tulina kuba begendereza oraba bomu ekubibwa ekawempe ewa segirinya omukurabu okwange bandibanga waliwo ekyobadde bagala nti ntatewuuyo abawagizi basegirinya nti batandise kutega bomu so segirinya uh, ne sewanyana gavumenti ndaba eyewaddeyo okutta political carriers zaabwe yuse mr president mr museven saali yagadde wenyumirize mu kutokyalinga bantu bofuga ate abatokyalinga kakati eh, ngaorabaye eh, eh, president ari nganyumirwa abantu kubona abonera mukomera coka kasoka babakwata hmm. kimanyi kubanga ye yaragira nti tumubawabira singa government ebadde serious nti basigirinya nese wanya nabali n'emisango olwaliro singa omusango batandise dekuleta obujulizi owenjogerera nogebagamba nti tuwozenga bagamba nti tukyanyonyereza nga kikulaga bagala kubabonyabonya bubonyabonya kubanga ekyandibaddewo nze nebbiira eno gyoraba singa tubadde tulina gavumenti nga gavumenti hmm. nebiiru sandifuddeko kugimu mu muntu purezidenti gyo lyabalamu wano yabadde alina wayogerera n'agamba nti bweyali tanzania bamusibanga nnyo kumpi buli komera yaligendamu erya polisi mr president ogamba nti abantu kati ne polisi tebawa bondi singa yaligwe singa e, e, gye bakukwatiranga buli kaseera singa tebakuwanga bodi singa oliruddawa <laughs> kini nkyogera kubanga abakulembeze ba uganda mm. mu byafaayo bayigamu kimu kyokka butayiga wabula wentiira kyagulanyi bayinza kumukwata nga tugenda mu kalulu kabiri 26 ni bamuteka ko treason tocyajukara gwe bari bamutade ko ibigundu e, e, e, ibimundu ibibundu nibisanuka singa twakubakerere n'aba diaspora na one international community cyagure ndose singa cyari mukomera murabire ku koti masho abantu ba NRM abantu ba NRM nze simanyi ekibali ekiri mu mitwe yabo murabire ku koti masho engeri abantu banupu gyebabonyabweneddemu nabatali banupu nga koti maso oli asalawo oba akozesa oba takozesa oba omalayo emyaka etaano oba obamalayo emyaka eh, bulungi sebo hmm. eh, abatulaba nabatuliriza mbaramusiza edoboozi <clears throat> lijja mporampora eh, naye hmm. nga bulijjo nsooka kwebaza abantu b'omu diaspora abo nja kubebaza mpaka nja kubebaza mpaka kubanga nze nari sikimanyi mm. nari sikimanyi nti ninabantu abanfaako abanjagala bwebata omu diaspora ekyokubiri ninibaza ekibiina kya nuupu mm. nga kirina abantu abafaayo teri ebibiina aliwo abadde agamba ebya upc ayhave hmm. a background of upc our family was upc hmm. in fact people who natured me politically was in fact were upc people tata wange yali wa upc chairman wa upc era mugobera kakala naye ekyengezako okutegeera hmm. sinabako emyaka gyemaze mu byobufuzi sinabakuraba abantu abafa kuba naabwe ngaabantu b'ekibiina kya nuupu titukirina mu uganda titukirina mbadde mu nrm okumpa emyaka asatu mu nrm osobola kulwala n'ovunda nibakuziika n'okukuziika nibatakuziika eh? n'abantu ba nuupu hmm. banjawulo er, era lazima baraga nti eno generation yanjawulo hmm. generation yenu yekibiina kya nuupu yanjawulo shovora abafa bamubwe tugamba nti tujya kuwagira n'upu n'icyaguranye mpaka abamuni batuvuma wari wicaye twarengera bano bantu banjaho no abantu bo mu diaspora banange siri nange rijembe bazamu in fact ya mu improving kusinzira ngabwe na mm. kati umugo guno inimigo <laughs> je wafe kati gwe gunwanirira bwe eh, bantaempezezamagulu asatu eh, ezamagulu asatu mm. n'abalabe baffe abalungi abawano mu uganda nabo mbebaza nabo mbebaza naye okusingira ddala bomudayaspora omudayaspora eh, ne sekuritariyeti njebaza bankubidde mm. esimu mm. sekuritari genero yankubidde esimu Hmm. esawa iyo najja kundaba akicuwari rero hmm. rero simusumara kumuja kwa <laughs> bayite tujya mu nda eh so eh, eh, okufayo kwa bantu banu kukuletera no kufuna amanyi ngatogalina ngatogalina nogamba nti bana abantu njja kurwana nabo mpaka kirizagana obandi murwadde obandi muramu mm. nja kulwana nabo kubanga ekintu kyenamaze da okutegeera hmm. nze nabagambaono nti kyagulanyi undertak ne nopis undertak olwoba batantegeera hmm. ife abanabyabufuzi ali ebintu byetwogera abamu nibibalema nibabitegeera oluvanyuma mumyaka nga esatu nemyaka nga esatu nibakitegeera naw sisobola kutandika kwogera ekintu kyona nga sogedde kusegirinya nesewanyana oh, uh, yes. ekyembagamba nti noop is under attack segirinyo eyo gwe muraba ne sewanyana just e, e, e, baranga balinga abaranzi balinga abaranzi abo babakwata just abantu ba gavumenti okuraga burazi nti wariho ekyo twagara munoopu wariho ekintu kibagara in fact ya tearingi nubwo twari mu kampini perezida museveni yagamba nti yayogera na hmm. nagamba nti e ya shagure nyewe ngenda kugimaraho nijya gisanya yona ngenda ngakitegereza ngagamba nti gurupu yashaguranye yona agenda kugimaraho naye na naseka tasobora tasobora kugimaraho era nabaraba nomukampaini nabaraba nabajasi nga batimbulura ebyobufanani byabobaine nga babisuura ninseka nokuseka fe abamu ebifanani byakyagulanye twabitimba ku mitima kimara oba okitimburudde ti omutima gwange nagujawa maybe ukirime now nze okusinziira nga bwendaba gavumenti eno yatya nupu erimu lukwesesi lwokwagala kuwandukulula ekibiina kya nupu before 2026 nga bekwasa nti kino kibiina kyabatuju ebyo abantu byetubaleetera oluusi nga tebamanyi nkiddamu eno gavumenti yandebanga erimu lukwe lwokwagala okuwandukurura ekibiina kyano ngegamba nti kino kibiina kyabatujo hmm. yes now ensi yaffe institution zi zona zaafa naye oluusi ffe tugamba nti wandibawaliwo wandiba waliwo eh, institution zikyalina kamunyenye uh, kyekitwogeza hmm. nawe ekyokulabirako ezimu zikyalinamu kamunyenye endala kamunyenye kagwawo eki institution eyitibwa judiciary eswadde neswaruuka tesanidde nokubeera ngaekyayitibwa institution ya gavumenti ya uganda yeunyodoro banange kambabuulire mu mateeka ga uganda president museveni yalonda abalamuzi bonna hmm. bamuwa obuyinza wabula mu constitution gyetwakola eyakyenda mu etaano president museveni akoma bukomi okulonda abalamuzi abatakyabalinako obuyinza constitutionally mm. mujja kutegeera mulabe nti ensi yaffe yafa n'abantu baffe simanyi emitwe gyabwe ekirimu omulamuzi yenna kasita purezidenti amala kukulonda etteeka likukuuma purezidenti aba takyakulinako obuyinza obukugoba bakora constitution nga bagala ekitongole ekiramuzi kyetengerere eki kiyamba abanauganda hmm. kisale emisango nga tera atya naye kyewunyisa kuraba nti segirinya nesewanyana baweebwa biiru omuramuzi omu omuramuzi omurara kati abamya ebiiru abo basomera mu masomero gegamu nga owokubiro ono aze ngaoraba bamusindise busindisi nti kora kino tagendedde ku mateeka g'eggwanga lino agendedde ku biragiro by'omukulembeze w'eggwanga ekikyamu constitution agitadde wabbali infact neewuunya e- e- e- institution yekiramuzi tulinamu judicial service commission ekitongole ekyo kyekinyonyereza ku baramuzi bane ba ababara mu judicial service commission ekora mulimu ki ngono mulamuzi bandibadde bamunyonyerezaako razimu hmm. kubanga bwogamba nti sigenda kubawa biiru kubanga muli bantu bakulu muli ba mp muyinza kutataganya obujulizi bujulizi kyobweoyogerako kubanga ogamba nti segirinya yatema abantu emasaka bwetobwe ekigambibwa wewawe kyabugwagwa Mm. nebwe ekigambe gwe gwe musango gumuteerebwako nesewanyana nti batema ebijambiya emasaka guleeta masaka aba bantu bakampala segirinya wakawempe nos infacti gwekyokora omugambo nti segirinya nkuwadde biiro tosuka kawempe nos erizonebo jaji ogamba nti ah, tosuka kampala kubanga oli mubaka oyinza kugenda ku paramenti tosuka kampala meaning nti tojja kugenda emasaka ku influensingaki abantu e-, ebiriyo ebyo bakuteekako ne siwanyonyoli wamaka nogamba nti tosuka kampala ne wakiso togendayo that is reasonable thats reasonable naye nga kyo kyeraze lubeeraze bwatu nti bagendedde ku biragiro bya president so si constitution mukubagakankusalemu ekalimu kwekyo mm. ah, lwaki omanyi tuwulira eŋŋambo mu bantu b'enjawulo mm. bagamba i know those are being used by the government babyogera nti basegirinya bantu ba munene bakozesa bakozesa ne baagala ate kubatta baraba bakozesa baagala kubattira kubatta busenonsense nga gwogambye ego gaboozi gaboozibozi kubanga raba segerinyanga ekigere bwekivunda raba bwomumy ebeiru ate awo tosobola kugamba ntakolera gavumenti nakatonoyes naye nze e, e, ekisinga okunduma ekisinga okunduma ekitongole kyaffe kya judiciary okufiira ddala kabisa okufiira ddala kabisa warabye ebiri mitana wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, ebyanabakobane joyce bagala banange tulina ensi imwabali ebweru mutusabire nabakooba mukooti <laughs> nokuswara yaswara yagamba nti ye talina bujurizi nti bagara yagulirira abaronzi hmm. naye waliwo bamugamba nti yagulirira mm. echo mu ruzungu tucita no mu rurimo orujudiciary tucita hiyase koti tesobora kugendera ku hiyase tikiriyo there must be evidence and, made and supported, uh, supported by oreta eh, buresi bantu nze bangulirira ibyo bisanga mu government yafe nubwo leta video camera ngo agaba sente evidensi gyebagala tu bwogamba nti yaba akalulu that allegation also must be supported by evidence most particularly dr forms dr forms bamugamba nti oh, bwoba ogamba yaba akalulu give us the evidence nga dr forms tazirina eziraga nti bagala yaba akalulu ekyokubiri bagara yari yari muntu mupyangaze okuwakanira obwa mp yari awakana na, na minisita its lafebe okugamba nti ate bagara yakoregana n'amagye ne polisi ne babba minisita niye banange mulowooza bana uganda okutegeera kwagwawo kan that happen if anything eyakozesa amaje ne polisi naye naremererwa ye minisita olwobwe bwagezi bwali bwamaanyi and i can bet bwe banada mu kalulu era bagala ja kukomawo kujako bagala ba royas be bamuwabudi agende mu court of appeal naye mukotabapiira ebyaliwo olulimu kubya lugaba bijjukira e, enansana namba satu yakomo nga enamba emu eyo yensi yaffe eyo yensi yaffe mm. naye bo ekyebanasalawo katugende kotovapiru nayo e, e, njirinaku akantuntu nayo eringa esaawa nfu esaawa enfu bwefa saawa mukaaga mm. enkeera saawa mukaaga ebeera ndamu nekotova piru bwekyo eh. so kabagendeyo turabe naye nze singa ndibagara hmm. sandigeze mukotova piru twandizeyo nemuraga yamukuba nyo yamukuba nyo naye kibatwarayo byebyali mukooti ngaoli nebyokwoza tabirina ruyare mm. nze kagendeyo turabe kagende yabarabise nabo turabe uwabura bwe besuramo gwe besuramo akamba yaye bo bari n'obuyinza obugamba nti kati minisita n'abakoba genda bugenzi mu paramenti timuda mu karumu atawo umusango wigukoma constitutionally tokora apiro endara that's why it is very tricky that's why it is very tricky nayeka tunakoraki tunadukirawo eno ensi yaffe kagendeyo naye turabe kagende naye turabe naw kukya sewanyana ne segirinya tulina kuba begendereza oraba bomu ekubibwa ekawempe ewa segirinya omukwabo okwange bandiba nga waliwo ekyobadde bagala ntate wuyo abawagizi basegirinya nti batandise kutega bomu ekyotumanyi abatufuga bona bo balowooza egwanga lino lyayononeka fena turi basiru kubanga ebintu byebakora wari ebintu byebakora ngoraba nensoro ngurusi tesobora kubikora kiba kikutegeeza nti tibatubaramuka buntu mm. tibatubaramuka buntu so segirinya uh, ne sewanyana gavumenti ndaba eyewaddeyo okutta political carriers zaabwe okutta political carriers zaabwe hmm. owoorabira nti abantu bano yuse mr president mr museven saariyagadde wenyumirize mu kutocyaringa abantu bofuga ate abatokyalinga kakati ngaorabaye e, president alinga anyumirwa abantu kubonabonera mukomera kyoka naye akimanyi gyebali kasooka babakwata hmm. hmm. akimanyi kubanga yeyaragira nti tumubawabbiira akimanyi kasooka babakwata myezi meka kati singa gavumenti ebadde serious nti basegerinya nesewanya nabalina emisango olwaliro singa omusango batandise okuleeta obujulizi owenjogerera nogebagamba nti tuwoze nga bagamba nti tukyanyonyereza nga kikulaga bagala kubabonyabonya bubonyabonya kubanga ekyandibaddewo nze nebbiira eno gyoraba singa tubadde tulina gavumenti nga gavumenti hmm. nebiiru sandifuddeko okugimuma omuntu naye bwogimuma omusango nimugusara amangu ini wano mansi omusango nimugumara naye wano omusango besigi alina emisango emisango gyebakamuteekako egisinga obungi gimaze emyaka etaano gya trizoni kati gwe bamugyeko gwa trizoni mm. museveni agamba nti tibaweebwa biiru kati singa besigye tibamuwa biru luli hmm. nga bamutaddeleera amaze emyaka etaano ezo sente meka kubanga gavument erina okuliirira hmm. ezo sente meka besigezeyali badde asaba gavument singa tibali mukabadi kaabwe ekirala purezidenti jo lyabalamu wano yabadde alina wayogerera n'agamba nti geyali tanzania bamusibanga nnyo kumpi buli komera yaligendamu erya polisi mr president ogamba nti abantu kati ne polisi tebawa bondi singa yaligwe singa e- e- gye bakukwatiranga buli kaseera singa tebakuwanga bodi singa oli ruddawa <laughs> kini nkyogera kubanga abakulembeze ba uganda mm. mu byafaayo bayigamu kimu kyokka butayiga mm. mu byafaayo bayigamu butayiga pulezidenti ensiba gye bamusibangamu nga bamuwa bondi nga bamuwa bondi singa tibagikuwa walibaddewa walibaddewa so bondi na biiru ebyo mumanye nti biri politico hmm. banyonya bunyonya okubonyabonya abantu ekyo mukyetegekere kabe kyaguranye kyetegekere wabura wentiira kyaguranye obayinza kumukwata nga tugenda mu kalulu ka 226 nebamuteekako trison tokyajukira gwe bali bamutadeko e, e, ebibundu nebisanuuka singa titwakuba kerere naba diaspora na one international community kyagulendoza singa kyali mukomera ah, katonda amanye uganda abantu kyaguranye beyatambulanga nabo mukaruru hmm. mubiseera byakaruru bamutwe nebane babateekako omusango nga bali mukomera gwokubeera n'amasasi ana 4 mm. bullets 1234 bullets bayibuzabuza nebagaja awantu nebagamba nti twabasanga n'amasasi ago nga bali mukomera mm. ekyokubiri murabire ku koti marshall abantu ba nrm abantu ba nrm nze simanyi ekiri mu mitwe gyabwe murabire ku koti maasho engeri abantu ba nupu gye babonyaaboneddemu n'abatali ba nupu nga koti maasho oli asalawo oba akozesa oba atakozesa oba omalayo emyaka etaano oba obalayo emyaka ekyo kyekyandibadde kibaraga nti no biiru tekisanize kubeera n'omupalamenti nga mwekiri mm. major issues are always neglected yes and many issues they pay attention to them so nze omukulaba okwange omukulaba okwange enarem egenda kukiyisaamu ekyano bairo enarem egenda kukiyisaamu toraba nakino waliwo omuyindo omwe yagenze mu paramenti <laughs> nagamba nti abanansi banange tujogedwa eno nsi kifuuse nga kisasalara omugwira nagenda mupalamenti nagamba nti abanayuganda tumuddamu kulya empuuta nti bo bagala ababayo nga bazitwala ebweru boka omunayuganda tagiryangako naye singa tubadde tulina palamenti hmm. lazima palamenti would have entertained that nonsense newuliriza omutafanaganako bwatyo nze gamba singa ebadde wakiri rwanda rwanda tebali mukubyeka omusajja oyo teyandigezezaako kukiteeka mu palamenti ye rwanda bano bamanyi ekiri mu palamenti kati oyo kati bwanayogera naba nrm nekigenda bajja kukiyisamu nakyo nrm egyemanyi hmm. ziri ndiga za president museveni okozesa ekigambo kya diini timugamba nti mbavumye hmm. kubanga turi ndiga za katonda eh. naye ekyenjawulo ne museveni alina endigaze <laughs> ajja zitwara ekyankwanzi bajja kukiyisamu ekyo ekiyisaamu naye ate nga okyaliko eyo ensonga eyekooti ebyakanyihamba biwuliddeko nabiwuliddeko naye engeri gye sakitute kyamaanyi hmm. wali abantu benamulabye nabo ah, nimbiteeka wabbali nimbireka kanyihamba okwewabira pulezidenti kumutwala mu kooti tosobola kanyihamba profesa wa constitution naye mateeka gaffe tosobola kutwala purezidenti mu kooti ngaakyali purezidenti tatdhero amala kuvaako amala kuvaako nolyoka nomuwabira ah! eh, so think at constitution yaffe gyorabe yakyenda mu etaano hmm. teri teri eteeka eryayitamu nga kanyamba talinamu mukono nga tagambye nti muliisiemu buli teeka yeyali chairman ovarol yeyagambanga nti eryo eh, muliisiemu kumpi constitution yaffe kumpi kanyamba yeyagikora hmm. kyovura bamuwekitiimu tuvana wamu nu profesa oyo naye bwaba yagara kuwabira president simanya wagenda okwita mungeri ki kubanga eteeka terikiriza omuntu kuwabira president tawabirwa mpaka ngaavudde ku bukulembeze eh, kino nkirese thethecomradesnestruggle hmm. abantu baffe banupu nkiresa kubanga kire kye nabagamba nti nup is under attack hmm. eh, kyovaoraba sisobola kubaleka nga sibogeddeeko sobola kubaleka sibogeddeeko Eh, ekyo kyensobola kuba kyensobola kubawa kyensobola kubawa bari mukomera awo lazima nanga eh, eryo etafaari lyensobola kutekako kutekako hmm. kubanga abonze ndaba kubo lyebatandise kumpi lya buli muntu owanuku hmm. lya buli muntu owanuku bakuraga nti esawa yona omuntu owanuku bamutwara awo bamutwara awo neteka nga tiri n'abaana kucyusibwa nimugendera ku biragiro bya perezidenti ntabo timubaho babiiru hmm. amajeni gadamu nigabakwata naye nga amaliriza kwekyo narabye erias rukwago ne marende bagenda mu constitutional court mu court of abiiru okusaba okusaba biiru eyo kooti abantu bagidukiramu nnyo kumpi bwe buddukiro kyenva nkugamba nti yo eringa esaawa enfu pano ya constitutional court court of appeal gwebaba nga bataddemu abantu bemanyi eh, kiba kizibu kiba mm. kizibu oluusi olaba bavaayo naye ku kintu kyabaagala mm. abantu mukimanye omuntu yekka mu buganda nga bamaze nupe maze kwera buganda yona president omuntu gwe yegwira kwali ogwo mm. ye nabakooba nomuwara wange naye nimumukuba <laughs> omanyi kiobubaka bwe yara asindika oyo yasaze omusango yara obubaka bwa president bwabadde atukiriza eh. nga kikoraga nga president amwagala ngaimupi kituufu naye kijja kuba kizibu abantu engeri gye babonabonyemu mityana politikale nebabonamu sociale nebabagoba ku ttaka abamu abamu babasalako n'emikono kijja kuba kizibu okusinga baagala kubanga purezidenti waffe ajja kugendayo ah, eh, oraba omuliro <laughs> oraba omuliro tekisoboka kubanga ebibiina byobufuzi mwatekako byaki alina kugenda hmm. mikwano gyange bali jakana nekaye eh, eh, eh. bali mubulungi nabaddeko nabo kusandi bandamusize obagambe nti asiima nnyo asiima nnyo kubanga basigala mu lutalo hmm. kumpi bokaba abendaba mm. abasigara mu rutarunga barwana abarwana umukutu gwafe wariwo banje mm. banje na nayabo bendaba bendaba bo bato bange mu muri mu maso abasharwana okay ngati banava okay yes tuchali uko mpaka singa tubawereza omwe abagambi tugenda chikuba kasavu kanyama kumati mukwiya rugaba ba tayogera for long time nayenga what is it, songs I know Kogirako. There's a statement just made in Tinop, maybe under attack. Which a wet day would talk so do Kurabira? Uh, Mukwano go numbers of Achireki. Hmm. Omrebia Mutukako. Yes, Nabiraba. Yogira coach. Nabiraba. Numbers is very lucky. You see, atena raba ntungabia bizanyi, sangabazanya mukatemba. Mm. Ngabaga mante namboze, e, eh, kumpi ya pango mutemu. Iii. kambaburire mu rukumi rwenda ana umunana hmm. isirayiri ngeri n'urutaro n'insi zaba warabubona ngate n'abakutuka nawe tuse kate yarwanaga na n'insi zaba warabu naba abanabyafayo bakugamba nti nga isirayiri bagenda wo kumpi tibamanye cyariwo bagenda kulaba kulaba nga isirayiri ewangudde bonna ekyamagero kikulaga nti katonda yali nabasajja abo hmm. naye nga otoolo lwaliwo ekituufu nga lwamutawaana naye abantu bagamba nti tibamanye ekyaliwo amaanyi isirayiri we yagajja ne balaba nga ewangudde olutalo n'olwekyo namboozi nze okulaba okwange katonda bwaba nga akyakwagala ku nsi omutemu ayinza kujya nakutunira nayasooka nakora n'obusorosoro in the process nga tikikyasoboka nokutema takyakutema kusanga omuntu mubuliri bwo mu buliri bwo naye naddayo nga tasikura kinze yadde noku muntu nga tamukutenako hmm. itisemirako itisemirako namboze ali venerable naye abadde okimanyi nti kasooka buganda ebeerawo mu byobufuzi hmm. nze ebyobufuzi bya buganda ebyenzize nga ndaba sinabakulaba omukyala wamaanyi mu byobufuzi nga namboze mukyere wamaanyi mu byobufuzi bya buganda kasooka buganda ebeerawo ntunulamu nabyabufuzi abakyala abazze nga mm. bari mu byobufuzi sinalaba ku mukyala alina amaanyi ngaomukyalo ono nambooza mm. so balina kumuyiga balina kumuyiga naye alina kuba mwegendereza mm. ye ngaomubaka alina kusala amagezi naye yekuume okusinga obukumi bwabadde alina kubanga nalaba obukumi bwe bwamunguuba ate ababaka balina enkizo okufuna obukumi obusingaawo abamuti babyagala mm. naye nkimanyi waaba ayagala obukuumi nkimanyi nobuli pasono babumuwa ekyo saagala kusukaawo mm. saagala kubateeka kubaraarasa nenze nkimanyi yalibadde n'obukuumu obuli pasono ekyentegeeza abasecurity bo bakitegedde naye simanyi lwaki akyali bwatyo akyali bwatyo kwetuli tukyabweereza mukibya lugaba ate ono mwami mwami lukwago awamu ne shami mumalende abakulu mm. abo mm. ababaka baffe balungi ennyo mm. olowooza ekyo ekyabatutte mu cort of appeal is it applicable oba bawaddawaddaku mumateeka mwekiri mumateeka mwekiri bano gwe bakufutyanka nga tebakuwadde beiru osobola kugenda eri niweekubirayo omuranga hmm. osobola kugenda eri niweekubirayo omuranga geba nga lazima nga baramuzi nabo nga tibagendede kubiragiro byomuntu gebari agendera ku constitution ngaokiraba burabi okiraba burabi nga biru gye babawa nesente nyingi bwezityo miliyoni abiri nesawa yolwaliro nga tebanabana kubawezesa bakyabaddaaza nebabateeka enu nenu and nekitiibwa kyebalina nga ababaka ba paramenti hmm. nomusango gwe babuvunaana nga ebikolobero byebabateekako biriwala bali basobola kusalo nibagamba nti musigale nga mukampala timutataganya obujulizi mufune biiru yamu <laughs> ate mwana wattu nze simanyi n'abantu bomusecurity e, oba endowooza gye balowoozaamu lwakuba nti bobagendera ku puresidenti nga baagala bali babonaabone bobonaabonye kubanga ekyemanyi tibalina bujulizi okwebuzaabuza kwonna okuba mabbiiru bakimanyi nti okuba wa bbiiru omusango guba biba biwedde kubanga buli bwe bajja titulina bujulizi bwe bajja tukyanyonyereza tukyanyonyereza state antony gwe mulimu ogwo tukyanyonyereza kyekiriwo kyokka nga bikomawo nga bikomawo tukyanyonyereza bo kwe kuwoza kwabwe kwe kuwoza kwabwe so singa tulina abantu lazima nga balina akamunyenye kubwongo sina ku bwongo balina akamunyenye k'ebiragiro byaffe ka constitution teri muntu asobora kuma segerinya biiro teri muntu asobora kuma sewanyana biiro nakatono hmm. nengeri gyebabayisaamu nenkwata gyebabakwatamu okusooka basooka nebayita mu sipiika wa paramenti omurundi ogwokubiri ate nebayita <clears throat> nebayita uh, wa the above nabiyingiramu ah! kyekyo naye bannange uganda yo yewunyisa naye nga mukubira gaba tukwebazanya obudde bwotuwa ate tukwebazana articulations oba the make your personalalysis school points ezenjawulo nga tunatera kumaliza programu yaffe ne esoose zinatera okwebu dakiika bwe zityo mukibalugaba olowooza kiva ku ki nti gavumenti yaffe egaanidde eddala okufaayo eri abantu baayo what be the cause lwaki ndese kino ekintu ah, recent wotali twalaba omusajja wa bodaboda gwe ah, eh, abaakuba omusirikale baze kati nebayola abantu bonna bonna olumusitaumenga bavuga boda abantu abamu hmm. naye oluza tukyalina human inhuman rights mu bantu hmm, naye te eh, ebimu biripo ebimu bwobigenda mu nnyo hmm. ngaoraba byesigama ku ruda lwa gavumenti kati gavumenti yo oraba ekyabantu bemengo kyebakora ate gavumenti yo kigikolera okunyweza nga ba mps baffe ne batabawa bairo nga bagamba nti abantu batujamu obwesige kubanga abantu tubawa bairo nga basa abantu nti kyovora mob justice efuuse mob justice mob justice tegenda kugwawo nobwe munajawo bairo tekisoboka byava dda kukyaro omuntu atemura omuntu abantu nibanyiga nibagamba nti kisoboka sinakujja mu gavumenti obwesige naye nibagamba naffe katukubonereza naye gavumenti eyekitwala nti abantu bagijjamu obwesige kubanga bawa abatemu bbiiru omunabyabufuzi nga ba nrm ne president museven mm. bakitambuliza ku ngulu okuduwikinga the public mm. abatalina kyebamanyi nibagamba nti kyova ora batwagambye nti teri bbiiru ntabatemu titubawa bo tibamanye ekiri mabega mm. eh, tibamanye ekiri mabega naye ate bweba nga abantu nabo nga nga sibebafu nyo segirinya ne sewanyana kyalibadde kyakurabirako kyalibadde kyakurabirako nti basobola kukupanga nebakuteekako treason nebatakuwa bbeyo nobonaabona nubonabona nobera mukomera emyezi gyo namaramu oba enaku kikumi mukinana gavumenti olowooza bano bafaayo nobwovayo nogigata sente gavumenti erizikuwadde oba kyebesiga bebananyiniko eh, basobola nokuzikuma naye nga lowoozaawo nga bakusibye baku, baku, baku enaku e, kikumi mu kinaana amakuruusi ojja kusanga nga gafadda abaana tebakyasoma abazadde bobadde olabirira ebyo byonna ebyo byonna gavumenti tebifaako ye kasita ekunyweza nekubonyabonya kituufu kituufu nnyo eh. ok tuyanza mukuyalugaba tuyanzeege ah, naye eh, kyendowooza nti gavumenti ya uganda naffe tulina okwebereramu abantu ko kimanyi ate rogers nga tonagenda wara hmm. owaffe tulina yo olugero olugamba nti ruhara rw'oruhara n'ebyeyera eh? orwetororeza rw'oruhara n'ebyeyera kibadize mu ruganda kakati kitegeeza nti ngo muntu anamera hmm. oraba buno buno buba obuno buno ng'oraba bworaba nga bugenze nnyo eno eh. nga bugenze nnyo eno eh. ngaomanya akawalaata kanatera okujja kakati bworaba bakutesewanyana ne muhamadi esaawa yonamanya nti bandikwata mukama waabwe olagula ye nebamukwata nebamuteeka mukooti nebamuteekako trizoni kubanga orabe entya gyebatyamu ekibiina kino kya nob hmm. entya gyebagityamu nze kankubuulire gwenatuukira ku 2026 waliwo abakulembeze abasukka ku basegirinya bebatagetenga gebanga tulwanye nnyo okubasonza bino byebaliko sagala kugamba nti basegirinya nva ndiibwa nedda kubanga babaka ba palamenti naye waliwo kyebaranga kino kitulabule nti esaawa yonna bandikwata bakulembeze baffe nokusingira ddala kyaguranye gwe batagetinga nibaleeta ekibundu nibakisuura awo nga kino mu bimuli bye ah, ah, nibajja nibagamba a emundu yiino ogenzewala E, olaba ekyabaddeo ne ebusia mm. omusajja kyamaanibwawo oba e, lc5 situkira bulungi uh, bamulumbye okumusakinga wanuup mm. ne basakinga enyumba yonna temwabaddemu mundu temwabaddemu kisosonkole temwabaddemu magazini naye omusajja busi era produce akantu akojakatupulengako tukalabe kyebakoze nebagenda after some given period of time two days nebaddayo kati mukusakinga enyumba namubuuza kikyekyo kyekiri mukavera ka green kyawadde kigala kya mundu kakati ebyo byembaabatuuze bamubasuuziza kati e, oyo obote oyo obote wakusatu obote bwetyo bweyapangiriza bweyapanganga abantu be ngaayagala kubakwata this is a true story batayibiri katita ishoti n'umwana ngo atusome wamuba mwitanga otebwa jasitasi mm. abantu be mukono uyu mwana mumumanyi yari akora mukono ku hedikotazi otebwa jasitasi mm. otebwa jasitasi yari mu biseera byaminiye gwe twawumuranga ng'agenda kabuyanda kusubura ebijanjaaro mm. naye wabeera ngaho zi road buloka z'abasirikale bwe batuukanga kurood brok abasikale babo tebayagalanga sente buli muntu nga bamujako sente bali balina loole tata ngaejuddemu ebijanjaalo kati nibabajjamu nibagamba nti tugenda mm, muturabikira muli ngaabayekera tubacekinge tulabe <laughs> naye nga tebanabaceka nibagamba nti naye murabika muli ngaabayekera bwe tunasanga nga mulinamu amasasi tubakole ki mukwano gwange ogwotebwa yavaayo he was very talkative nagamba nti bwe munasanga nga tulina amasasi mututte busi <laughs> newajjawo omusirikale omu natandika kubacekinga otebwa yali ayambadde jaketi mm. sina koti but jaketi jaketi omusirikale omu nabacekinga bona n'abamara na otebwa ati yamanya nti mukasawuke umusirikale hmm. yari acekinga yari alina esasi narirekamu kati bwe yamara kubacekinga nagamba mune nagamba naye sibetegereza burungi damu bacekinge nawe turabe hmm. n'abacekinga bwe yatuuka kwotebwa hmm. mukasawo ka nakora bwati najayo esasi namugamba nti kino kiki jukira yeyagamba nti bwe munasanga mwesase mutukoreki mututte omwana yatuyana naye banene bategeera hmm. nti bano kyebatwagaza sente nyingi kati batumaze nibesonda nibadawo nibadawo nibadawo nibesonda babawe sente zebaali bagala kati ensi yaffe bwebetuusaawo infact kyagoranye nga bamuteekako ebimundumundu mu hoteri gyeyari asuzeemu oyo musajja bambe yafa yatibwa puresha nanyini hoteri state agents bamwetoolorako emirundi mingi arumirize kyagoranye nti yabadde ne mundu ngagamba banange e, gundi hoteri yange erina cameras omusajja yayingiddemu bona bayingiddemu nti balina kye balina sisobola kubarumiriza ekintu kyesimanyi babadde tibalina mundu gavumenti yaffe wetuusaawo sakugambye ababadde mukomera emasaka hmm. nibabateekako nti babadde namasasaana bagasanga negye bagasanga mwana wato omuntu yali wa nrm naye nga mwana we wa nupu wa peple power nibagenda wali mukasasiro nibagamba nti a gagano masasaana omusajja nabo bananga kasasiro nze namuyodde wali nimuteekawali amasasi gavuddewa ebyo byetwolekedde gyetwolekedde nabega advisinga abatulaba ate n'abatuuliriza awamu ne gavumenti kuba bwetutuusa esaba zino bintu byakweberera mubweberezi kuba ndabira ddala mefe abakola zino puroguramu naffe tubeera ku bunkenke novuga ah, nolowoozatubeera ku bunkenke naye nze obunkenke bintu byenjogera hmm. nze siri ku bunkenke ebintu byenjogera njogera ebiririyo bweba nga bakunkwata bamanyi bankubira bukubiza akasimu nibantware gye bagala tokyalina subi muggwanga lino esuubi ndirina mukyova ora banjogera nesiririna mu gavumenti eno ndirina mu gavumenti gyenwanirira esuubi ryange weriri kubanga manyi nti lazima eno ggwanga eriteekwa buteekwa kucyuka in fact let me tell you this nze sikyafaayo okulwawo kwa president museveni aa kubanga nkimanyi nti ateekwa buteekwa kugenda akirize wabura ekyenfaako nyo nokwerabika nenyeraarikirira bintu bibiri ekisooka wa wagenda kuleka eggwanga lyaffe wa wagenda okulireka kubanga ndaba eritagatagulwa bona aja kulireka bulinga obulere ekyo kimu kyensinga okweralekerera ekyokubiri ate nga kyamutawaana wa wagenda okutuleka fe abava mu kitundu gyava okimanyi nti oluusi mba ntambula abatamanyi nti mpagira kyagulanye nange nga bantu ange baabo baabo muri turaba agenda kuturekawa mu gwanga lyaffe mu gwanga lyaffe lyawamu lino lirina amawanga nkaaga amawanga nkaaga mu asatu kumpi buli gwanga ngabarabe ngabagamba mutubonya nga bagamba mutubonyabonyeza mubye mubyesente emirimo yona jamwe abantu abamu tebamanyi tenaffe tulina abaana hmm. ababonaabona batalina mirimu tibamanyi nti nowaffe tulina abaavu aberi enkuta nga tibamanyi nti waliwo akakundi katono nnyo akakundi katono nnyo akekusa bwekusa so nze okwerakirira kwange kulyawo wa wagenda okutereka mu uganda eyawamu n'abantu bano abakoowu abatukoowa abaturaba nibagamba nti baabo baabo agenda kuturekawa naye ndi nesuubi nti abanauganda bategeera nyo okusingaawo bategeera nyo okusingaawo bamanye ekyokukora kubanga naffe baturaba nti naffe ewaffe waliyo ababonaabona naffe ewaffe waliyo abavudiyo bangi aba nga balwanyisa gavumenti eno ekyo nze wendina buluusi esuubi abatuliriza mbasiibudde naye siddamuseerabira abantu mu diaspora munyambye nnyo katonda wemujja abadizeewo amin webale nnyo mukubya lugaba